είναι. Αλήθεια. Ναι, είναι τύπου πού να τα χωρέσω όλα. Πόσους ξενώνες να έχεις πια, σωστά. Τέλο πάντων, σήμερα νιώθω πολύ γενναιόδορη, γιατί μου συμβαίνουν πάρα πολλά και υπέροχα πράγματα.